No i to następna moja relacja. E, myślę, że na dzisiaj e, to będzie to będzie z tego miejsca już powrót. Droga się ciągnie przez ten las, ciągnie i ciągnie. A już chyba przebiegłem przez ten las jakieś przeszło 7 km, a końca jeszcze nie widać. I w tej chwili jestem, zobaczę na no mój wyczyn. Yy, momencik. No, wychodzi jakiś yy, moment. Jakieś 11 11 kilometrów i, i to będzie taki pomały pomały mój mój powrót powrót także te 20 20 kilka kilometrów wystarczy teraz czeka mnie cały czas trasa z góry i pomału, pomału będziemy, będziemy wracać, e, gdy będę już blisko mojego, mojego celu, końca e, biegu, to jeszcze dam, dam znać. Yy, z mojej ostatniej relacji niedzielnego mojego biegu. Także wyjdzie na to, że jakieś 22 km zaliczone będzie w jakieś 3 godzinki. Licząc na to, że większość trasy pod górę, to myślę, że dla amatora w wieku 53 lat nie jest tak źle. Dodam, że z bieganiem się wziąłem w roku 2011 i najpierw było bieganie, lekkie ćwiczenia, pompki, rozciąganie, lekkie, później trochę siłowni. Teraz nie mam dostępu do siłowni, więc treningi we własnym zakresie w plenerze przeważnie tylko w weekendy. No i to tak to pomaleńku wygląda. I do następnego razu.